assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va bizning yangiliklarimizdan boxabar bo'ling bizning kanalimizning faoliyat haqida o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring va like tugmasini bosishni ham unutmang agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik Rasman Ugolyoris Tottenham bilan shartnomasini uzaytirdi. Tottenham darvozaboni Ugolyoris klub bilan yangi shartnoma imzoladi. Bu haqda londonliklar rasmiy matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kelishuv 2024-yilning iyunigacha amal qiladi. Oldinroq futbolchi PSJga o'tishi mumkinligi haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Antonio Conte Romadan o'yinchi oladi. Mourinho transferga qarshi emas. yana bir transfer pishyapti Tottenham mutasaddilari qishki transferlar oynasi yopilgunga qadar roma futbol klubi yarim himoyachisi jordan veretuni o'z safiga qo'shib olmoqchi ma'lumotlarga qaraganda fransiyalik futbolchining mahorati shiforlar bosh murabbiyi antonio Conteni qiziqtirib qo'ygan Barcelona jamoasiga manchester United himoyachisi kerak Barcelona manchester United himoyachisi Alex tellesga qiziqish bildirmoqda bu haqda britaniya matbuoti xabar beradi transfer yanvar oyidayoq amalga oshishi mumkin manchester United futbolchini ijaraga berish niyatida emas ammo to'liq transfer masalasini ko'rib chiqadi Transfermarkt 25 yoshli braziliyalik futbolchini 18 million yevroga baholamoqda Eden Hazard Chelsea'ga hech qachon qaytmaydi. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Eden Hazard Chelsea'ga qaytmaydi. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Nashrning yozishicha, belgiyalik futbolchi hali o'z kelajagi haqida gapirishga tayyor emas, lekin nima bo'lgan taqdirda ham u Chelsea'ga qaytmaydi. Futbolchining Real bilan shartnomasi 2024-yilning yozida o'z yakuniga yetadi. Italiya kubiga 1/4 finalga qur'a tashlandi. Romaga qiyin raqib tushdi. Italiya Kubogining 1 4 final bosqichiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra juftliklar shunday ko'rinish olgan. Juventus Sassuolo, Atalanta Fiorentina, Milan Lazio, Inter Roma. 1 4 final o'yinlari 9-fevral kuni bo'lib o'tadi. Shomurodov o'zgardi. Mutaxassislar bahosi Italiya futbolini yorituvchi Kalka Mercato nashri Roma va Lecce uchrashuvida Rim futbolchilarining o'yinini quyidagicha baholadi. Unga ko'ra Rui Patricio 6 ball, Ricard Strop 6 ball, Marash Kumbel 6.5 ball, Roger Ibanez 6 ball, Ashley Matt Niles 4.5 ball, Matias Vina 6 ball, Jordan Veretu 5 ball, Nicola Zanola 7 ball, Brian Cristante 6 ball, Felix Afinagian 5.5 ball, Eldor Shomurodov 6,5 ball, Sergio Oliveira 6 ball, Carlos Peres 4,5 ball, Genrikh Mixtaran 7 ball, Temmi Abraham 7 ball, Jose Mourinho 6 ball. Ushbu nashrga ko'ra Eldor Shomurodovga quyidagicha ta'rif berilgan. Felixning o'rniga tushgan Shomurodov avvalgi voqealardan keyin o'zgargan ko'rinadi. U o'ziga xos sovqonlik bilan ajoyib gol muallifi bo'ldi deb yoziladi ushbu nashrda. Fati qancha muddatga safdan chiqqani ma'lum bo'ldi. Barselona vingeri Ansu Fati Atletikaga qarshi jangda jarohat oldi. Eslatib o'tamiz, Kataloniya klubi 1-8 finalda basklarga yutqazib Ispaniya kubigidan chiqib ketdi. Kataloniya jamoasi matbuot xizmati Fati chap soni mushaklarini jarohatlaganini aytdi. Barsa futbolchiga qo'shimcha tekshiruvlar kerakligi haqida xabar berdi. Ispaniya matbuoti xabarga ko'ra, Fatining tiklanishi taxminan 2 oy davom etishi mumkin bo'ladi. Ronaldoning agenti Manchester United rahbarlarga uning ketishini aytdi. Uning qarori aniq. Shu bois futbolchining agenti Mino Raiola klub mutasaddilari bilan uchrashib, agar Manchester United mavsum yakuniga ko'ra Chempionlar ligasiga chiqa olmasa, Ronaldo yozda boshqa klubga o'tishini ma'lum qildi. Ronaldoning o'zi to'puralik mahoratini yo'qotgani yo'q. U manchesterliklar safida Chempionlar ligasida 5 ta o'yinda 6 ta va Premyer ligada 16 ta uchrashuvda 8 ta gol urdi. Pogba kelajagi borasida qaror qabul qildi. Bu klub safida to'p tepish uning bolalik orzusi. Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba klubdagi kelajagini ma'lum qildi. Unga ko'ra fransuz yozda jamoani tark etmoqchi. Daily Star nashrining xabar berishicha, futbolchi Real Madridga o'tmoqchiligini aytgan. Shuningdek, shu klub safida to'p tepish uning bolalik orzusi ekanini gapirgan. Realdan tashqari Pogbaga PSG, Juventus va Newcastle klublari ham qiziqish bildirmoqda. Barsa Wunderkindi grantlar nishonida. U ko'rsatayotgan harakatlar top jamoalar diqqat markazida bo'lib turibdi. Barselonaning 17 yoshli futbolchisi Gavi tobora ko'p klublar e'tiborini tortmoqda. Ayni paytda u ko'rsatayotgan harakatlar top jamoalar diqqat markazida bo'lib turibdi. Jumladan Liverpool, Manchester City, Bavariya va Chelsea jamoalari ispaniyalik iqtidorni o'z safiga qo'shib olishni niyat qilgan, lekin yarim himoyachi Barselona safini tark etmoqchi emas. Transfermarkt portalida futbolchining bahosi 40 million yevro etib belgilangan. Statistikaga ko'ra, Gavi La Ligadagi 17 ta o'yinda bitta gol va 3 ta assist muallifiga aylangan. Manchester United Holland uchun poygadan chiqdi. Real Madrid kurashda favorit. Manchester United Dortmundning Borussia jamoasi forvardi Erling Holland uchun kurashdan chiqdi. Klub 21 yoshli norvegiyalik Realga o'tishini afzal ko'rishi ma'lum bo'lgandan so'ng boshqa variantlarga e'tiborni qaratdi. MU forwardni o'tishga ko'ndira olmaydi deb hisoblaydi. Endi Madrid klubi Holand uchun kurashda favorit. Qayd etish kerakki, hujumchining mavsum so'ngida Borussiyadan ketishi kutilmoqda. Sababi yozda uning shartnomasi bo'yicha tovon puli 75 million yevro bo'lib qoladi. PSG Mbappe ni qolishga ko'ndiradigan odam topdi. so'nggi urinish ish beradimi PSG ning so'nggi vaqtlardagi asosiy bosh og'rig'i Kylian Mbappe ni jamoada olib qolish bo'lib qoldi 23 yoshli hujumchi parijliklarning har qanday taklifini rad etmoqda parij klubi mutasaddilari Mbappe ni olib qolish maqsadida yana bir chora topdi ma'lumotlarga qaraganda poytaxt klubi yozda Mauricio Pochettino o'rniga Zinedin Zidanni olib keladi Fransiyalik mutaxassis o'z yurtining eng qudratli klubini boshqarishga rozilik bergani aytilmoqda. PSG xo'jayinlari fransuz futbolida juda katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan. Zidan jamoa yetakchisi Kylian Mbappeni yangi shartnomaga ko'ndirib, klubda olib qolishga ishonch bildirmoqda. Mbappening o'zi esa yozda Realga ko'chib o'tish haqida xabarlar hamon tingani yo'q.